नाना पाटेकर की मां निर्मला पाटेकर का 29 जनवरी यानी मंगलवार सुबह निधन हो गया निर्मला पाटेकर निन्यानवे साल की थी उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार ओशीवारा शमशान घाट में मंगलवार को ही किया गया नाना पाटेकर अब मां के निधन के बाद बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं जब निर्मला पाटेकर ने अंतिम सांस ली थी उस वक्त नाना घर पर नहीं थे